感谢观评，我是小袁。现在我们来到的是原制的凯旋门博物馆。看着它四四方方的外形，你会想到什么呢？是否很像一台大电视机？它四面由外往内的斜坡设计，有着欢迎你、吸引你的意涵在，所以应届的毕业生都喜欢在此拍照取景哦。来，跟着我的脚步，来带你们看看原制博物馆是哪些科系主要的上课景点吧。在原制博物馆，主要上课系所是。 另外是集中语性，还有三楼的部分是我们的电工厅以及 museum 咖啡。那现在我们就到三楼的 museum 咖啡走走吧。现在我们来到是资川系学生共同经营的 museum 咖啡。museum 咖啡平实是有对外开放的，如果你有时间的话，不如来这里喝杯下午茶吧。原住馆。还有。